علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم وارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد Para pemirsa, para mitra pengajian Baju Gidaon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, satid, para tokoh, para sepuh. Langkong dimin ngambil lebih barokah. Serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Baju Gidaon yang kita bersama ngaturin kenceran Fatihah kita aturkan kehadiran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang setaja keluarga-keluarga, seorang sahabat-sahabat beliau. Raja-raja Epon, putera-putera turunan Epon, keluarga Talib Epon, para tabi'in, mentabi tabi'in. Para nabi, para utusan para wali, para imam, imam mujtahidin, para ulama, para sufiah. orang pengarang ilmu-ilmu syar'iyah. Guru-guru batang nulis tajaman, guru-guru dan tasakit. Mengesepoh, mengesepoh laki maupun bini. Apalah pada tertangkap pun sejamak. Cakan-cakan kenalan-kenalan murid-murid santri-santri batang nulis tajaman. Orang yang sekebaik fokus dapatan ulis tajam. Rasa tak tolong, rasa bantu dapatan ulis tajam pengaturan kencaran kebagusan kafir petan ulis tajar orang yang setawasul kelaban tan ulis tajar orang yang sekebaik bagus dapat tan ulis tajar mesti jemaah Islam laki maupun bini khususnya pemirsa pengajian banyak Banyu Gidon yang pun lah tingkat dunia kita khususkan dekat Haji Romli bin Muhammad Sa'in Tanjung Perkhidmatan Pamekasan sampai sampun atik artinya tanggal 12 Ramadan hari Senin tanggal 12 Ramadan 1444 Hijriah Marmater Marmater Tanya semua dokter setusan apa tanya ramai belakang kau pun selamat dari siksaan Allah tu dari ahli surga setinggi. Kengi ridha Allah yang syafaat para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat para ulama, para ulia, para syuhada, para sulihin, para Memantar pada tambahan taufik dan hidayah pun Allah Subhanahu Wa Taala di pun betul tuan Allah beran kecemburan kecemburan kekompiran kekompiran kepungan kepungan kebahagiaan kebahagiaan dunia akhirat. Muka-muka yang kesusahan kesusahan kesempakan kesempakan keserbukan keserbukan nak keselokan keselokan. Bater bukan majerotan kalau pun kempang ibran tak putuk angkuy otang ibran dia majeran bawa bawatan bawa Moga-moga pernah jumpa rezeki oleh rezeki halal sebarokah. Moga-moga pernah husnul khatimah. Eh pernah cang umur nama taat Allah benda kena bin Allah. Lancang umur bila junjung tinggi agama Allah. Eh pernah sihat selamat Aman di jajapan, di musibah, di di bencana, di malapetaka. Selamat di petena-petena, selamat dari kedolim dan sedolim, dari tengkin dan setengkih telah pernah setelah pernah selanya lagang gereja ganggu. Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kelinate, kotor ate. Petang ate, kering ate, kering ate, lopan ate, mate, nate. Al-Matara wa Nekuat Iman Nekuat Islamah Bisa memperjuangkan kemen Allah di ngurin dalam pan-lampan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thank you. bisa resaki perjuangan-perjuangan pun para ulama, para ulia, para syuhada, para solihin. Mata tadi sebab tadi jalan tadi perantara aku kuat Islam buat umat Islam jajan Islam buat umat Islam menang Islam buat umat Islam. Malam tertambah ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu sebarokah, ya eh, pernah terkajat ke leban kepang, tercapai cita-cita dan sukses usaha nah, eh, ya pernah terkabul pernyonan pernyonan. La hadihin niat, wala kulli niyatin salihat ala niatil qabul wa tamami kulli sulh ونيل كل مأمول بحق سيدنا الرسول حبيبنا أبي البتول صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة الفاتحة الفاتحة Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita banyak bersyukur dan jenanipun Allah subhanahu wa ta'ala atas teja paparing saya dari ajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala khususnya paparing akamah nikmat sepaling agung. Nikmat sepekal nikmat lagi mulai dari dunia kantos dekah akhirat. Kita paringin kemampuan serang ajunan epon Allah kangkui apuasa. Apuasa mampu yang dalam menghadapi nafsu. Muncan nafsu ini kan serojak puasa. Sebab Nabi Pak Puasa nafsu nikah benih sejan kuat tapi sejan lemah. orang kata mana Nabi biasa merangin nafsu. Maka sebenarnya setan Syaku dah bernikah. Ini kata ke apa? Setan sejen lemah. sekata kebebek syaitan. Bi Allah Subhanahu wa taala kita kento epakon ka angkui sebulan penting kento apuasa dalam rangka mata nafsu melemahkan nafsu malah nafsu tak pati kuat. Sampai sebulan kat lintuh. Ini keceretan lah kerana Nabi Adam kentung ngakuin kesalahan dan lah itunya. Ini suarki. Ini kesalahan. Ini kesalahan. Niki panika ada er bungkaan terlarang. Le deeran panika sampun ni kalau duk telo polo ar se, sebulan panika abid. Sebulan abid sebenarnya dalam tabun Nabi Adam alaihissalam sama nujadah mungkin tak tahu apa dek kajuran ni pun Allah maka pas bin Allah Ta'ala yang perintah kan aku yang puasa sebulan eh Adam tak puasa bulan kutu puasa sebulan bulan Karena mina kebelisan dimin sampai telur polo hari atau bersebulan se anik mataki perang larangan sebenarnya si dalam tabuk ni seke sebulan juga eh pakuan nak puasa makin? Ah, apa asap ini kalau banyak ke dari perang semanyaman. Perang semanyaman manyaman ini kalau tinggal lagi tapi, kenapa an perang nyaman ini? Pampak kanan enoman ajima teduh. Ini kesetiti penghalang dekat ajaran pun Allah Subhanahu Wa Taala penghalang kabulah dari ajaran pun Allah Subhanahu wa taala. Namun ben ajunan pun Allah se telo bolo ari atau be eh, se dalam sebulan kali itu. Tak pasal ni beji beki ngeker kecuali waktu siang saos biok waktu malam tak napa sana sampun lah deer nginum ajima sebagai fadl kelampaan dari ajunan Ibn Allah Subhanahu wa taala sebagai kemuliaan dan kepada kolestej. Ke Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal. Mun akal ni keter ocak. Demi Allah taala akal panike pokon madep madep mungku e pokon mungkur mungkur ungku Deng e periksanin ben Allah taala sing kuasa apa? ajunan pangeran abdi ini. Aikal. Ben siapa? Abdi ini kebulan ajunan. ni ke akal. Maka pas Allah Ta'ala akan itu madhabu. Ya akluh. Ma khalaqtu khalqan azza minka. Hei nak Adam. Adam. He akal, sengkoklah kar tidak menciptakan makhluk selebih muljeh itu yang ben akal. Akal ni kasi paling muljeh. Akal ni kasi paling muljeh. Makhluk ni kebanyak. Namun si paling muljeh di antara sekian makhluk, kipan ni akal. kelebihan akal panik orang panik kemen Allah Taala is sanjung sanjung kelebihan akal orang panik kemen Allah Taala dijunjung junjung emul eh, yakin orang tengah pola tidak akal ada arga nafas tengah pola akal ni jangan pentar sejan mulje. kan akal kento. Tae eh. seksa ben Allah Taala, tae eh beri tindakan ben Allah Taala, akal kento. Lain ben nafsu. Mun nafsu beri tindakan ben Allah Taala sebab apa? Nafsu panik ketika lestari diciptakan ben Allah suruh madep tak madep mungkor tak terocah suruh mungkor ke madep suruh madep ke mungkor ah ada iya tangga bulu setong yang menap sore siapa berendiah, ben siapa singkok tiene que aptin ayunan que ayunan no se boleh oh ada kita kelem ngakonin cak aban de kun kabula tak ngakonin cak sengkok pangeran nas lah, sengkok de sedeti sesempena Kalau ben sabab je pastong nyeretong macam menikah. Siapa sengkok? Ini ajunan-ajunan. Ben siapa? Abdina. Lah. Kamu boleh ajunan. ada yaman siksa dia. E eh, siksa ban Allah Ta'ala kalaban apoi neraka. Seratus tahun. Oleh seratus tahun ni yang kes. Reksa ni. Man antau man an. Siapa ban dia? Ben siapa singko? Jawab. Ben nafsu. Ana ana wa anta anta. anta. Kiki pasti dah boleh mak kita nyakin. Kiki mana biar tin abtin, mana ajunan kiki ajunan. Mak repot. Air bayar seru seksa berallah ta'ala kalau man apa yang neraka satu setahun. Seksa je. Satu setahun. Boleh satu setahun. Yang kes boleh. akhirnya periksanin boleh. Man anta wa man ana. Setiap ada orang la mari penyepeh habib setia diterus tanya boleh. Saya rasa ambian, saya regule. Ada benar Allah. Maka pas Allah subhanahu wa ta'ala selain terima keluar di syarikat ini, kita seksa boleh. Di dalam neraka. Itu nyaki boleh. Sini ke boleh jom. Akhirnya seksa mana Allah Ta'ala hari aku tu pelapar. Akhirnya pelapar 100 tahun Nabi. Dia pelapar. dengan pon lau jawan akhirnya sapat ni kan kipasanan awal pikiran awal pikiran maka pasanan nakonin nafsu panik cak tinong kuna kabulan ajunan ajunan pangeran aptinik iyalah cuma abang dia ko tu apa dalam sebulan eh, dalam setahun sebulan penting dilakaran kerana nafsu panik kesengajak dia kecuba Nabi nafsu panik dilumpuhkan. dibikin tidak berdaya. Kalau bencara melapar nafsu. Kalau bencara melapar nafsu. Beni namun sekater sehari dua hari. Tapi sampai sebulan. Sehingga nafsu ini betul-betul sampai tunduk. Betul-betul sampai tunduk. Sampai awitah sebulan penting. sebab eh dalam masa setahun nafsu ni ke selalu emanja eh, tetapi makin apa lagi manja nah, ha, maka kan ku matada kemanjaan benikah Kini ke pas tak ada erin eh, tak ienomit tak payah pakai jimat. Tak habis sangat. Nikmat. Dekemat nikmatan dunia. Sehingga abak panika ka angkui ibadah dak budi panika nike paringin tak pati berak jaring ampun lemare epa tunduk nafsu panika saat bitas sebulan penting ampun lepas tunduk ibarat kak pungkaan. Jadi kak pungkaan. Ilmu masa setahun pernikah. Nafsu ini keterusan. Duluk terus, isiram terus. Hanya mengisiram terus. Sampai cek dulu ke. Dengan ampun lah oleh. Sebelas bulan. Puh, tepat cek manja na pun. Cek kan bungkan, cek raja ni cek nyenan na pun. Karena penikah, maka tak cukup bunten. Eh pasain seare. Tak cukup eh pasain seare. Kotu. Eh pasain sampai sebulan. Jangan germo ger kadisa, jangan kan bungkan raja. Epo ger mungkin sekadan tak rob repu pun tak. Dugale tak repu, telokale tak repu. Sampai di bumi Singapura berkali-kali puru repu. Puru repu. Ketika orang panik ampun lah berperang melawan nafsu, maka ben Allah Taala pekal eh persediaan pekus tengkapolan ini. Bekal itu tunjuk aki dek ke celan-celan setepat celan-celan petok tu. Walladina jahadu fina dan lanahdiannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Ben orang-orang semerangin dek ke nafsu karena sengkok maka ben sengkok ongku-ongku ongku-ongku bekal eberi, beri petok tu beri hidayah ben sengkok orang-orang ini dia kecelan-celan sebanyak menuju sengkok ban sangkun Allah Ta'ala riyak tak apa dengan ban orang-orang sek kencang ala kupakus berawal dari payah tapi akan berakhir kelaban oleh pertolongan dari Allah. berakhir dari lapar tapi akan berakhir kalau ben kasyaf berawal dari orang yang penikah tak akan tak nginum tapi akan berakhir di sedepak dekat puncak harapan Iki nikah, dapat dak kajunan pun Allah, dapat dak keridaan pun Allah, makrifat dak ka Allah. Seneng nanang ben Allah, nak munajat munajat dak ka Allah Taala. Siapa aja ngah? Kencang. Setiap berawal dari susah-susah kadek, kemudian akan ber berakhir dengan kegembiraan-kegembiraan, kepungan-kepungan. Tapi man, man orang yang panik lam yujahid fil bil bidayat lam yasil fin ilan nihayat. Man orang yang tak aja, tak merangin, dia kenapa sejak awal, maka akhirnya orang dia tak bakal ngoleh dari keuntungan dia. Malam takun lahu bidaitun muhriqah. Lam takun lahu nihayatun musyrif. Musyriqah. Saya pun nak hidup kitab hikam. Mana orang yang dia tak ada berpayah-payah kada. Maka tidak akan mendapatkan keuntungan, kesenangan, kesuksesan. kesuksesan dan yang akhir repot. Merangi nafsu itu merupakan merang, perang seraja. Lebih rajin tempang ban merangin ring kafir. Mak bisa, ingkis sebab orang yang perang dan orang yang kafir depan ikat kotu bisa merangin nafsu kan mencet nafsu na tak ndak perang kita Allah tidak perang Tidak justru sekocak perang raja itu menabi merangin nafsu. Setong munteng kena musuh Tapi cek ring musuh setong penika ike manin samja. Tengah pun dah sakit. Eh tampai. Jadi berarti nafsu ini kan merupakan musuh yang sepaling ikan ini seren. Musuh yang ikan ini seren. Mun beri keluhan-keluhan penapa. Bu dia tulis tu dia tambahin. Dari sahaja ada kena pesong. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Said Ibnul Musayyib. Dengan puan lah malam. Maka. Madhabu. Nafsu malah jaga. Jaga, jaga. Ba, kan kena kena cubaan, ban dia. Setiara ku tu cakap ban. Ada tak kun tete kena kena kecubaan melalah. Mucak kabar tibik je malah Sa'id Ibn al-Masayyid. As akhirnya ki dengan pola busa busapu pada ni kampun lah kembung pun. Berat tera aja. Macam apa lagi ke abang? Abang ini cat ingat dia. Saya pernah tak ke ini tidak masih bisa sampai rebera di jari lah. lekala. Sokko je. Bukan diciptakan cekun ke angku ya fakte. Diciptakan benar Allah angku ya fakte benar. karena eh, dalam memerangi nafsu Said Ibn Musayyab eh, dalam masa 40 tahun abid Said Ibn Musayyib kat itu Eh, dalam masa 40 tahun, azan ampun dah berada di masjid pun. Azan pun dah berada di masjid. Jadi cek menang ampun lah nafsu. Mencan nafsu kan, Mungkin kita azan cek intar ke masjid. Mencan nafsu. Tapi ni ke 40 tahun ni ke. Said Ibn Musayyib aneka azan pun lebih dari masjid pun eh. azan pun lebih dari masjid juga ini dalam rangka memerangi nafsu Said Ibn al-Musayyib kat bintu mana dia wudu mana dia wudu Mulain kiri beri kisah sampai sepuh tak betah luduk. Saya tak sarik. Tak sah dia. Mun setak. Napa nyaman lagi? Setak pot. Setak tertinggal. Takbiratul ihram ini kamu mulai seketahun. Ben dalam seketahun gak dintuh. Selalu berdening soft pertama. Pertama. Syed Ibn Musayyib kentoh. Eh, Ibn masa sekat tahun abid ini. Selalu berdini soh pertama. Azan ampun dia dapat ke masjid. Langsung berdini soh pertama. Ini barisan pertama. Ini barisan pertama. Sekat tahun abid. Jadi salah asolat berjemaah, ki asolat ni masjid pas kini sepertama. Sementara kita salah azan tak naik masjid sampai ikomat pakun kita ke masjid sampai solat berjemaahnya juga terus tak berjemaah. Apa dan tenaga kepik. Jangankan neneng ini sepertama, sepun budi kan enten. Sepun budi kan tak ada. Imam Al-Junaid bin Muhammad Sayyidi Taifah As-Sufiyah Ini kasih kebayar rutinan Epon neneng e pasar saben-saben hari niki 300 rakaat pasanan telora telo pulo ebu eh, tasbih jadi al ah, solat kento telora tos rokaat semau tasbih nika telo pulo ebu eh, tasbih subhanallah subhanallah subhanallah sampai telo pulo ebu eh, Saya ingin pasar. Ini biasa sholat sampai telur ratus rokaat. Kita jangankan ingin pasar. Ini masjid caos. Tak sampai atusan rokaat. Sering dupulo rokaat dekanan mereka yang bedelan. Hilak ya. Eh. Istirahat ke lu. Eh. Istirahat ni abid ke Tak jepuk akhir kak. Jemaah. terawih aduh mas sampai telur atas gak yang terawihan ben selat witir kun senapa kisah dukolo ben telur kali telur lekor ini sampun lah senggeliseng la ke telan ke kapi la uai melol dan lepung lah tak sampung Kerana apa pandai dia berarti enteng. Dari keperintah pun Allah Subhanahu Wa Taala seperlu kita apa ni minta semua orang ajunan pun Allah. Orang abad ni kan pun lah ngaku ni abad ni kok zaman. Nuruten nafsu lebih banyak. rumah Nabi Syekh Abdullah bin Alwi Syekh Abdullah Ba'alawi Nika badan nenek Mekka Afering ah, ban santrena Syahnya mah Syekh Ali bin Silm Tentu tengah pun lastare solat tarawih di bulan Ramadan Isa' anika pasaran lamare solat terawih pas mancing boleh asolat ah, dua rakaat sedua rakaat kento ngata maki Quran dua rakaat keng edelem serokaat apa ni ke separuh Quran dengan pola dua rakaat dan setengah Quranan kipah setis Quran mas. Alamak terkita apa ni kau liberal kan lah. Orang-orang yang istiqomah macam kento. Dia Syed Ibn Musayyib juga Syed Abdullah Balawi. Dan juga orang-orang selain juga. Terkita oleh barokah-barokah pun. Saumul Fatihah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Adalah eh, masa sekemik tahun. Pada keterusan aleng leng leng. Nenang i daerah Irak. Neng daerah Irak. Daerah Irak itu termasuk tempat banyak-banyak tempat-tempat bersejarah dan termasuk namanya menegur peradaban Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Hanifah. Kak Disak merintis madhab Epon eh, yang Irak saja. simurintis madhab na ng i Madina namong Imam Malik sa house. Imam Malik simurintis madhab na ng Madina. Panabi Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abi Hanifah. Merintis madhabnya ng Irak serta juga di sana. mesti nyepeh nenengi Irak. Ini ha, sampai sekemik tahun. 40 tahun. Ini tak tak betaluduk di dalam waktu malam. 40 tahun. Tak betaluduk kan. Waktu malam. Tetik. Wudun si mengrib. Ini bisa dapat ke sepuk. Cik yang tak ni, Ini ke Syah Abdul Qadir Al-Jilani. Eh, dalam masa 15 tahun, asolat isyak Pah terus maus Al-Quran maus Al-Quran sambil sokonongkel ini kelakonan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani maus Al-Quran sokonongkel kemudian Astana penikah Esabe eh, Etaliaki eh, dekat apa nama ni semacam pakoh sebab waki ka tembok kali sebab apa takut mi tedu takut mi tedu aku mun tepan toju ni gampang dengan lah tok cek ni kebiasaan tak ngantok pentas mungkin pakun ngantok cek mungkin pakun ngantok angkat salah je So aku nak angkat selaja. Ini kebiasaan lebih kuat ke angkui tak tedung. Jadi ada masa 15 tahun Imam Syafi'i kan. Telah start solat nisa, mau Al-Quran sampai hatam. Sampai hatam. Pun malam hatam. InsyaAllah. Allah majalah minhum. امين يا رب العالمين بسم الله المهم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت الا فرج الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة عمدين الذي رسول الله وسيلة أنت لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم مفرج ما أنا فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين InsyaAllah kita tak pagi boleh dalam setiap pagi dalam kegiatan dan finance serta jam, jam sama-sama insyaAllah. Kalau beli dini pun Allah, muka-muka saus. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.